谁来？谁来？no 谁来巴西？你为什么说，谁说我们家有？谁说别人家有？谁说别人家有？ igualable.